Hein ça sert à quoi C'est beau. Oui, c'est beau, ouais. C'est beau. Moi, j'ai vu le premier qui a lancé là-bas. Et les flics, ils attendaient que ça, de répliquer. Voilà, j'ai tout filmé.